Antes, antes de dar paso a Xavier Pérez Dávila, compañeiro de Vigo, unhas estrofiñas máis. A toda paisanase de pen esta mensaxe. Se facemos caso a estes ladróns, quedaremos sen pensións. Somos bellos e peleóns, curtidos en mil batallas. Vos non dades a talla para arranxar as pensións. Dinnos con desparpaso que debemos facer caso ao que nos din desde Europa e así iremos vento en popa. Fai falta ter moito peito para falar deste xeito. Se tragamos estas trolas quedaremos sen cirolas. E agora, Javier. Eh, bo día, compañeras e compañeiros, bo día, amigas e amigos. Vou tentar de verdade ser breve. Eh, que vou facer? Primeiro, vou facer unha revisión do que conseguimos nestes últimos 15 meses. E despois, vou facer unha análise do que nos queda por facer no futuro. Mirade, o que fixemos, o que fixo o movimento das persoas pensionistas nestas, ult, nestes últimos 15 meses foi algo extraordinario. Por primeira vez, lle viramos o poder, perdón, lle viramos o brazo aos poderes económicos que viñan impondo dende o comezo da crise recortes sociais, recortes nos dereitos laborais, recortes en sanidade, en educación. Este movimento foi o primeiro que os parou. E que conseguimos? Conseguimos recuperar o IPC para 700.000 galegas e galegos e para 9 millóns de pensionistas en todo o Estado. Por dicirlo así, impusémoslles, gañámoslles un convenio colectivo que mellorou os ingresos de 9 millóns de persoas. Se isto non fose suficiente, en setembro conseguimos que o Pacto de Toledo acordase por unanimidade volver vincular a suba anual das pensións co índice do prezos ao consumo. E isto é unha victoria histórica que lle impusemos ao Banco de España, a Comisión Europea e ao Banco Central Europeo. Pero, atención, pouco despois de que o Pacto de Toledo adoptase ese acordo, disolveronse as cámaras e convocaron seleccións. E isto que quere dicir? Que ese acordo do Pacto de Toledo non se convertiu nun artigo da Lei Xeral da Seguridade Social. Polo tanto, a batalla que desenvolvemos nestes 15 anos inda non está concretada, inda non está consolidada. Polo tanto, tarefa para o futuro. A nosa tarefa o noso obxectivo a partir do 28 de abril. Goberne quen goberne e fórmese o goberno que se forme. Nos dicimos dentro o primeiro día, loitamos polo poder adquisitivo das pensións, mas loitamos tamén para lles deixar as nosas fillas e fillos, as nosas netas e netos, un sistema público de pensións digno para o futuro. A partir do 28 de abril teremos que retomar as mobilizacións, as mobilizacións. Teremos que alargalas, Ampliálas para primeiro que figure no articulado na Lei da Seguridade Social que as pensións van subir cada ano tanto como IPC. Segundo, imos continuar movilizándonos ata que se derroguen as dúas reformas das pensións, a de 2011, para volver a idade de xubilación legal aos 65 anos, e a de 2013, para acabar co índice de revalorización das pensións. Polo tanto, temos unha loita por diante moi importante e volvemos ter enfrente os mesmos adversarios, os partidos conservadores de dereitas, o Banco de España, o Banco Central Europeo e a Comisión Europea, nas recomendacións que se lles fan aos Estados por parte da Comisión Europea, que se chama o semestre europeo, un, unha das preocupacións que manifesta a Comisión Europea é porque se volvan vincular no Estado español a suba anual das pensións co IPC, porque escribe a Comisión Europea, iso vai facer que aumente o gasto en pensións ao mesmo prazo. Nosoutras e nosoutros afirmamos que se aumenta a porcentaxe de persoas maior de 65 anos sobre a poboación total, se non queremos que as persoas maiores sean pobres, debe aumentar o gasto en pensións como porcentaxe do produto interior bruto e que ese gasto debe ser gasto público, sostido con cotizacións sociais e con impostos, e non como eles propoñen, sostido cun aumento dos fondos privados de capitalización. Porque que pretenden? Que pretenden? O sistema público de pensións como a educación universal pública e gratuita e como a sanidade universal pública e gratuita son conquistas da civilización humana que contribúen a reducir a desigualdade e contribúen a eliminar a pobreza entre as persoas maiores e eses sistemas eses mecanismos que son grandes conquistas da humanidade queren sustituílo por privatizacións parciais para que os grandes capitais e especialmente o capital financeiro obteñan lucros, beneficios no que nunca debe deixar de ser outra cousa que un sistema de protección social. Por lo tanto, compañeiras, compañeiras, alegría, satisfacción e orgullo polos ha conseguido. E a partir do 28 de abril, movilización para garantirmos un sistema de pensións dignas para nosotras e nosotros e para os que veñen detrás. E nada máis, e como me gusta rematar sempre, adiante, adiante e adiante. Bueno.